Уплывай, тут ту ду ду ту ту ду ду Упливай тут ту ду ду ту ту ду ду Упливай тут ту ду ту ту ду ду Упливай Побыстрее ту ду ду ту ту ду ду Побыстрее ту ду ду ту ту ду ду Побыстрее ту ду ду ту ту ду ду Побыстрей Поскорее ту ду ду ту ту ду ду Поскорее do do do